Pooja, what is this behavior? You don't tell me what to do. I can tell you what you to do. You do not no, tell yes, me what Pooja, to do. You do not tell me what to do. जी आपको इंडिया पाकिस्तान और काफ़ी लोगों ने देखा है पसंद किया है बहुत सारे व्यूज़ आए तो अपनी ईमानदारी पे आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप ये हमेशा मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप घटिया सवाल ही करेंगे भाई देखो हम तो गली क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं रन आउट होना नहीं है डब्ल्यू होना नहीं है स्निक होना नहीं है अगर विकेट निकल गया तो नो बॉल के लिए अपील करना है ये अपनी स्ट्रैटेजी है आहा बहुत चंगा नाम है और मेरे ख्याल से हर एक टीम में कोई ना कोई मेरे जैसा एक बंदा जरूर होगा चाहे वो कहीं भी हो देश में दुनिया में and thank you for viewing that and hope आगे भी कुछ मसाला मिलता रहेगा थैंक यू तो ये तो बताएं आउट था या नहीं था वो that's a big that's a million dollar question and hopefully कोई ना कोई इसमें जवाब दे ही रहा होगा opinions matters thank you बोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूरी कली शर्माए आए आए की टिकलाए कभी कभी आ चलने छुप जाए आए आए